Великобритания как минимум активно подогревает Киев и выступает против каких-либо мирных договоренностей. Ну и целый ряд натовских стран придерживается аналогичной позиции, поэтому здесь мы противостоим не просто вооруженным силам Украины, а коллективному Западу, который снабжает э, вооружением, военной техникой украинскую армию, предоставляет разведывательную информацию, оказывает э, логистическую, политическую и информационную поддержку киевского режима. Поэтому это достаточно такой многоплановый, многофакторный а, ситуационный вариант развития обстановки. Киев не намерен идти на какие-либо реальные компромиссы, а тем более выполнять те условия, которые были выдвинуты в первый день начала специальной военной операции российским руководством. Поэтому цель задачи Зеленского и его окружения – максимальная интернационализация конфликта, а, масштабирование поставок вооружений, военной техники, включая самые последние, новейшие а, системы оружия. Делается все, в том числе и путем провокации, которая была совершена в Пуче. Это была разыгранная комбинация службы безопасности Украины и а, ее западных кураторов, в данном случае ЦРУ, очевидно, и МИ-6, а, все-таки задача спровоцировать, сподвигнуть эм, европейские страны НАТО к тому, что, может быть, э, каким-то образом они могут войти в данный конфликт. По крайней мере, это та задача, которую ставит перед собой Зеленский и его ближайшее окружение. Это можно сравнить с пробиркой с белым порошком, которым тряс в Совете Безопасности ООН Колин Пауэлл, тогдашний госсекретарь США, обосновывая начавшуюся операцию вторжения эм, стран НАТО под руководством США в Ирак. То есть это спусковой крючок. Цель э, вот нынешней провокации в Буче – это, я думаю, их три. Первое – оказать политическое давление, демонстрируя так называемые ужасы, а на самом деле фейки, для того, чтобы показать влияние на те страны, которые не присоединились к антироссийским санкциям. А, прежде всего это Китай, Индия, ряд других стран, ну десятки государств, которые дистанцировались от западных санкций вот для того, чтобы каким-то образом сделать их более податливыми. Сегодня западная пропаганда будет кричать вот о том, что произошло, подавая это как якобы зверство российских военных. Это первая задача. Вторая задача – это развязать руки для масштабной военно-технической помощи Зеленскому в еще более э, крупных масштабах. Ну а третье, все-таки попытаться дать э, козыри таким странам, как э, Польша, страны Балтии, а других государств, которые, ну, фактически подталкивают к э, прямому военному вмешательству НАТО в события на Украине. Важно не кричать и не разоблачать, а выстраивать эффективные каналы коммуникации с западным общественным мнением, насколько это возможно. Очевидно, что это не только задача государства как такового, а все-таки, наверное, и структур, которые могут решать те или иные задачи в интересах государства на направлении информационного противоборства. Может быть, эта тема не для такого широкого открытого диалога, но тем не менее, потому что а, российский телевизор, российские СМИ, а, извините, западное а, общественное мнение не смотрит и не читает. Здесь нужны иные механизмы воздействия, по крайней мере, доведения информации и выстраивания коммуникаций, чем, может быть, это делается по тем клише, которые существуют сегодня. Можно ждать чего угодно, любых провокаций по все возрастающих масштабах. Чем ближе будет военный крах э, режиме Зеленского, тем мы можем увидеть самые опасные провокации, вплоть до того, что если вдруг дело дойдет до входа российских войск в Киев, я не могу исключать того, что Зеленский откроет шлюзы и затопит киевское метро с э, людьми, которые там прячутся. Ну и, разумеется, в этом потом обвинят, ну, понятно кого, а, российскую армию.